ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰੋ 5-10 ਸਕਿੰਟਸ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੋਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਨਾਂ ਰੈਸਟ ਲਏ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ